Ja. Hej. Ikväll tänkte jag att vi skulle ta oss an en bingsjöpolska som brukar kallas för blårocken. Och så vitt jag förstår så har det med dräkt skick att göra. Blårocken, då var det fest, kalas. Alltså en kalaspolska från Bingsjö. Eh, jag har den efter ett kassettband med där eh, Nils Agenmark spelar. Och fråga mig inte var jag har fått det kassettbandet ifrån. För det vet jag inte. Men den går ungefär så här. eh, hur ska vi då ta det här? Det är ju en bråkig, busig låt. Mycket drillar och, och så här. Va? Och det är ju lite typiskt Agenmark. Men jag tycker det är lite roligt. Så att vi tar den. Jag tar den sakta och så försöker jag ta med de drillar och grejer som jag gjorde. Om jag halvsakta med alla drillar och grejer. För det är de som gör den här låten. göra din egen version av den här låten. <clears throat> Eh, Medan jag kommer ihåg det så ska jag tipsa om en film som finns på Youtube. Eller det är två halvtimmesfilmer med fyra spelmän. Det är Paul-Olle, det är Nils Agenmark, det är Pekos Gustav och Petters Erik. Och de träffas då i Bingsjö och spelar tillsammans på kvällarna efter arbetet ute på åkrarna. Fantastisk film. Jäklar vad de kunde spela, de där gubbarna. Det var så att ja, fiolen blev till salu. Billigt. Ja, men så är det. Nu tar vi den en sista gång och sen får det vara bra för idag. Så kan man också spela den här låten. Lycka till med din version. Det är den som jag skulle vilja höra någon gång. Om vi någonsin skulle råkas. Så ses vi när vi råkas. Tack för idag. Slut för idag. Hej då.